Ciao, sono lo Seffone, questa è la mia nuova ricetta. Ciao, seguitemi! ti è piaciuta la ricetta metti un like. Ti aspetto per il prossimo video. Ciao!